السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم عندنا في القناة اليوم إن شاء الله نشارك معكم خيمات معمرين غنعمرهم بالدجاج وليزيبينا تيجيو لدادينا البنات آه، ندوزو إن شاء الله على المقادير عندي هنايا دلافة ديال الفينو دلافة ديال الفوص حرش وزلافة ونص ديال آه، هذا فوص الطب تما على حسب القياس بغيتو ديرو عيز دلافة دلافة نديروه عندي هنايا ثلاثة ديال معالق ديال السنيده ومعلقه واحد شويه ومعلقه ونص ديال الخميره الفوريه انا غندير معاها هاد السنيده وجوج معالقات ديال الزيت غندير بعد هاد السنيده هي الخميره ندير معاها الماء نخليوها باش تذوب لينا الخميره نطردها نزيدو جوج معالق ديال الزيت معلقه كبار الخميره ديال الكيلو هنا منه الخيمات البنات تيجيو لذادين نجربوهم على حسابي نحاول نديهم حتى بالقمح نحاول نديو سبيسيال ديال القمح تيجيو تما تيجيو زوينين صافي انا غادي نعجنها ندلكها ونطلقها ان شاء الله صافي بارك عليها دابا نغطيها ونخليها نخليها تخمر وندوزو ان شاء الله باش نوجدو الحشوه نغطيوها صافي غنمشيو دابا باش نوجدو الحشوه بناتنا واحد جوج بصلات كيتشحرو غندير عليهم الزيت واحد ربعة المعلقه عامه نديرو الزيت نخليهم يتشحرو ليا عليها ونخليهم يتشحروا ونديرو عليهم الدجاج كنخليو الدجاج يتشحر نطلعو يتشحروا في غادي نديرو عليها الدجاج عندي عند ديال الدجاج عامره تقلبيته نديو الدجاج نخليو البوطه مجهده باش ما لينا الدجاج الماء نكون الشفه نبدا ليه الزيتونه نغطيه ونخليه الشفه koyup içerisine. نكون درت هنايا واحد المعلقه ديال الزبده قيس ولد معلقه ديال الزبده جوج معالق ديال الزبده جوج معالق ديال الزبده كيجيو لذاذ الزبده في الدجاج ندير يعني معلقه ديال الصوجه كثيرة غنزيد واحد نص معلقة ديال الثوم بودرة ربع معلقة ديال الكمون ربع معلقة ديال الزبدة كثيرة من الشطة تقريبا نزيد راس المعلقه ديال الحمراء نخلي فيه الحمراء اللي عندك التوابل ديال الفول تيديرها اي توابل اي توابل كيبغيها En die ging een beetje nog. Op een gegeven moment komen het secuur je gaat pech, want het gas. En dan de pijn van dat het حنا باش طيح هي ديك الزبينة اللي درنا هي طاحت غير هاد شوية هاد الشحرة مزيان نزيد واحد بزاف الفرماجات صافي غنخليها تنشف ونجبد نصبو العجينة خمرات لينا خمرت لينا غنبداو نقصو فيها نحاولو نديرو مع الصغار هاي الحشوه عندنا بلدات ديال الموتزاريلا والفينو باش نكرسو واحد شويه ديال السمنه باش شويه هكا ديال ديال الموتزاريلا していますと。 خلاص نصلحو نجمعها انا نكملها انا ان شاء الله هاهي نقصهم نديرهم هنايا وحدايا في واحد المنيدل غير يرتاحو نتبداو نقصو فيهم شويه ديال الفينو صافي بشويه باش ما لينا العماره غنكملهم كاملين ونخليهم يخمروا غير شويه هما خامرين نخليهم يرتاحوا واحد شويه نبداو نطيبو فيهم هما نعم، كيزلات مرة كيطيبو كيتحمروا لينا نصف نضرجهم تيطيبو لنا على خاطرهم ناقص البوطو وخليهم يطيبو مزيان ها الخامه ديالنا البنات كملنا الطياب شوف فنين ماما وشحال جاو جاو زين وبالصحه والراحه ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش لايكات البنات لايكات وشاركوا مع الاهل والاحباب ديالكم وشكرا على المتابعه وبالسلامه عليكم